اللي قلنا عليه بالاول برز ما هو برز وانا رقم اربعه ذا برز قدامه باقي ثلاثة باقي واحد На тарас блин. Gidelim gidelim. Damat damat. Gelmişler gelmişler. Allah'ım. Sakin. Sakin. Kanki sakin. Bitti ama. Hey. الساعة قدامك ايه اللي يقولك على صواب ما عاد جاوب والله ما جاوب خليه يرن لا ما يسمع هذاك على ابوته في انفتحوا هنا من الذين ليش بوكسات ليش ليش ما في عافية